түз сызыктуу бир калыпта ылдамдатылган кыймыл түз сызыктуу бир калыпта ылдамдатылган кыймылды байкоо үчүн калияда кыймылга келген арабаны карайлы калиянын эңкейиши арабага болгон күчтөрдүн вектордук суммасы нөлгө барабар болгондо ыңгайлашты тажрыйбаны байкоо үчүн бир секундада жыйырма беш кадр жасаган санариптик камераны колдонобуз араба бир калыпта ылдамдатылган кыймылда экенин байкоо үчүн камераны колдонобуз камерадагы жазууну иштетип жатканда убакыттын өтүшү менен араба жылган аралыкты аныктайлы камеранын жазуусу боюнча араба бир метр аралыкты эки бүтүн жүздөн алтымыш төрт секундада өттү бул убакытта камерада алтымыш жети кадр тартылды ар бир 11 кадрда арбанын ордун көрөсүз тагыраак ар бир нол бүтүн жүздөн кырк төрт секундада арабанын убакыттан көз каранды болгон которулушунун графигин тургузалы горизонталдык огунда убакыт секундада ал эми вертикалдуу огунда арабанын которулушун сантиметрде белгилейбиз өзүңүз көргөндөй бул эксперименталдык чекиттер аркылуу түз сызык куруу мүмкүн эмес тагыраак чекиттер бир сызыкта жатпайт чекиттер аркылуу жылмакай ийри ийебиз эгерде арабанын кыймылы бир калыпта ылдамдатылган кыймыл болсо анда көргөзүлгөн ийри парабола болуу керек муну тактоо үчүн кайрадан жаңы график тургузалы тагыраак которулуштун убактысынын квадратына көз карандылыгынын графиги арабанын кыймылынын убакыт квадраттары горизонталдуу огунда ал эми вертикалдуу огунда которулуш сантиметрде көрүп тургандай жаңы график түз сызык экенин белгиледи демек арабанын кыймылы ылдамдатылган кыймыл